माता का जो दरबार जहाँ लगातार भक्तों का जो रौनक रहती थी मजबूरन जो सूत्रों के अनुसार की कोई ग्लेशियर टूटा और पानी बढ़ने की आशंका से ये पूरा आप देख रहे हैं खाली करा दिया गया है पूरी लॉबी में बाहर पूरा जो है चटकनी लगा दी गई है कपाट बंद कर दिए गए हैं और आप देख रहे हैं कि कैंपस किस तरह से खाली होना शुरू हो गया है पूरा ये नजर आपको एक भी कोई भक्त नजर नहीं आएगा पूरा जो नदी के किनारे जो लोग स्नान कर रहे थे मुंह धो रहे थे हाथ जो धो रहे थे पूरा सब देख रहे हैं आप किस तरह से पूरा ये खाली करवाने की पूरी शीघ्र से शीघ्र पुलिस प्रशासन ने उसको और स्थानीय पब्लिक ने और भक्तों ने भी इस बात को माना कि शायद कोई 2013 वाला कोई इस तरह का वो ना हो और सबसे अच्छी बात है कि लोग सूझबूझ से काम ले रहे हैं किसी अफवाह को ध्यान में न दिया जाए जो सूत्रों से भी जो खबर आई है तो पूरा सुरक्षा की दृष्टि से उसको खाली कराया जा रहा है रन पाए पूरा सेपरेट थोड़ा बार पूरा डैम खत्म होते डैम पूरा समाप्त जो है ना हो गया डैम क्या खतरनाक आ रहा है ये अरे जल्दी जल्दी जल्दी आ जल्दी आ ओ भाई साहब गए गए गए गए गए गए गए उबड़ तो